Nkolo na ngai Elohim na ngai Kolinga yo nde eleki nyonso Sala ete namona yo Yoshua na ngai Olobaki na banga te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 Betul sayang.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 Amen.